militar Massa joves per no pecar Tristes són les nits que es queden per passar Tristes les mirades que haurem d'intercanviar Tristes les paraules que vaig a pronunciar Tant de temps al cel Ben a prop del sol Sobreviure l'infern Guardant a dins del cor I si follem, fallem, resistirem S'estimarem sobre les ganes i es falta la moral Dura per la dolça que em feres madurar Jo el crio que t'estima i no pare de cantar se la pared No puc dormir sense recordarte donar tornar a Babilonia, per ser el teu chique Perquè esas que te la de Juan veig dibuixes se escucha la pared No puc dormir sense recordarte donar tornar a Babilonia, per ser el teu chique Perquè esas que te la de Juan veig dibuixes se escucha la pared No puc dormir sense recordarte donar tornar a Babilonia, per ser el teu chique Perquè esas que te la de Juan paret Dibuixes de dibuix a la paret No puc dormir sense mirar-te i recordar-te Tornar a Babilònia per ser el teu xiquet